大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《观世界，岁月如梭》。 煎熬的二零二零年总算过去了，现在我们将迈入了二零二一年，可以说是即将要到了苦尽甘来、渐入佳境了。而首先的就是我们要注意到，在二零二一年的阳历一月，世界将会有什么样的变局产生？开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样下次老师更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。 好，我们首先要看到的事情啊，是在二零二零年节气小寒，它的干支交替啊，将会在二零二一年的一月五日上午的五点二十四分，由戊子月进入到了己丑月。小寒呢，是二十四节气中的第二十三个节气，也是冬季的第五个节气。在星象上啊，太阳黄金为二百八十五度。小寒。 它意思是什么呢？冷气积久而寒，小寒是天气寒冷，但是还没有到极点的意思。它与大寒、小寒、大暑、处暑一样，都是表示气温冷暖变化的节气。小寒的天气特点是天渐寒，尚未大冷，所以俗话有讲到“冷在三九”。由于隆冬三九啊，也基本上是处于该节气之中，所以有小寒胜大寒的一个说法。 而在阳历一一月啊，我们会遇到第二个节气是什么呢？也就是全年的最后一个节气，也就是所谓的大寒。到了这个节气啊，下一个节气之后就要正式的交接太岁了。而大寒的时间在二零二一年的一月二十日的上午四点三十六分，节气交至大寒了。大寒呢，它意味着酷寒极冷，是一年中最寒冷的时候，温低风大。 地表积雪而不化，呈现出天寒地冻、冰天雪地的景象。而杰西大海呢，在星象上，太阳位于黄金的三百度。此时，由于受到来自西伯利亚的寒流影响，东亚地区啊，通常这时候是一年之中最冷的时期。但是，近年的气象观测记录也有表示，在东亚地区，尤其是中国部分啊。 大寒它不一定会比小寒还来的冷，但是某些年份和沿海少数地方，全年最低温仍然仍然会出现在大寒这个节气之内。而节气大寒当天呢，有意思就是它也是美国新总统上任的日子，希望新总统拜登要注意保暖，可别感冒了，毕竟他的年纪很大了，总是要多照顾自己一点。也祝福我们的现任总统特朗普，他的退休生活。 可以一帆风顺，云淡又风轻。而在这两个节气之中啊，我们可以再次的注意小寒、大寒这两天了，有没有下雨或者是下雪呢？如果此时啊有下雨跟下雪，那么可以确定事情是该地区的农业在二零二一年获得物阜民丰的好年景。 而我们现在可以知道啊，在过去的小雪跟大雪的时候，都是有下雨的状况。来看，基本上小寒跟大寒同为表征，它下雪跟下雪几率也是比较高的。各位要注意啊，节气这个东西啊，各位可不要小看它了。老师在这这边说明一下，所谓的节气啊，跟农历是两种不同的算法。我们的节气啊，是由老祖宗利用七正四余，也就是中华文化的占星术。 针对太阳对地表的关系所对应出来的四季不同的变化，这个变化没有我们传统历法上的闰月、闰日，甚至闰时，该什么时候它就什么时候。如果节气到的时候没有发生固定的事情，例如老师刚刚讲的小寒、大寒、小雪、大雪都没有下雨或下雪，那么来年的农业啊。 就可能出现缺水跟旱灾的问题。这个表征啊，是对应着原本地球应该会有的大气科学上的变化，例如什么？例如你要黑云才会下雨，你不可能晴空万里然后突然下雨，各位说是吗？而传统的农历或是阴历啊，它订立历法的标准，它是根据月球的运行来定朔望月，所以基本上只要是农历十五，就是月圆之时。这样各位了解了吗？ 而月球变化的周期啊，也就从朔到下一个望的时间，根据近代的科学观测结果表明，朔望月的时间啊，并不固定，最长可以达到二十九天十九个小时多，最短的呢，也是二十九天，但它只有六小时四分多，它平均起来长度啊，为二十九天十二小时四十四分又三秒。 所以在计算上啊，会有所谓的闰月产生。农历主要的用途啊，它是用来记记载日期、节庆或者是生日。而农历啊，既然是以月亮作为计算的基础，自然它跟所谓的公历，也就是西元纪年，会有的时间差。因为历法会一定会有这个时间差的。西元历的纪年呢，它放在每四年一次，在二月的最后一天，也就是二月二十九日来做一个闰日。 而阴历呢？阴历就是跟农历呢，它会统一累积起来这些不够的时间，来释放一个闰月。所以在纪历上的差异啊，会有一定的公差。所以这个公差啊，它不会因为这样的差别，然后越扩越大，变差一年一次，给差个半年，是不会的。为什么？因为这个历法设计的巧妙，他们会在特定的某一年之中，阳历哈，就是所谓的西元纪历，会跟农历跟阴历哦，他们会在同一个时间交汇起来。 然后再透过后面的你这个闰年闰月的差别，又拉开了距离。所以说啊，在历法上面呢，这两个历法还是有最大公因数的，但是节气不一样。好，该什么时候交接啊？它就什么时候交接。有有些比较业余的老师啊，或是对历法比较不明白的阴阳历的 A P P 或者是小程序，就会以农历当做换年的基准，这就是内行跟外行的差别了。 因为中华文化的命学呀，你只要脱离了星象这个基准，就是偏差的开始。所以，任何说啊农历流月运势的，大多不是有一点点方便各位去了解，不然就是他不大了解星象。但相信啊，老师这篇视频之后啊，会有更多的老师在出每月的运势解析的时候啊，会以干支为主了。 例如，老师之前在出榴莲之前啊，几乎没有人会把地母金拿出来说、拿出来解析，也很少人听到地母金是什么东西。但是在老师之后，不但有其他老师把地母金也拿出来解析，但是还有一些节目啊，会把地母金当做什么？当做地球灾难的预言书啊，这有点怎么样？有点错把逢金当马良，就有点超过了。当然，老师也欢迎其他老师。 可以开始使用干支节气啊，来当做流月解析的材料，只要能给大家是正确的、有帮助的解析，那都是好的。那么在二零二一年的己丑月啊，世界的变局会是如何呢？在老师于二零二零年十一月的时候，我们预测到了二零二零年的十二月，有许多的国家都会掀起内部的动乱。那么我们可以看到，在二零二零年的十二月的时候啊。 印度就发生了大规模的罢工以及抗议，以及在法国等地都有不断的抗议以及动乱状况的发生。当然，美国是一直都没有停过。那么，在二零二一年会如何呢？在这个时候啊，由于月初的荧惑星，也就是火星的力量过于的强大，所以说对于社会上的动乱啊，影响层面会比较强大，包含了政治上的领导人都会有一些倒行逆施的状况产生。但是这个变局啊，以及新秀的影响力。 它不会持续太久，它会在一月七日以后慢慢的淡化，直到一月二十日的大寒就会相对的和缓。如果这个世界的各地的领导人啊，可以好好控制一下你自己的情绪啊，不要太激动，那么二零二一年的下半年，我们就可以脱离了这些病毒的一些危害，遇到我们真正的好年景了。但是呢，只要你心内有一个偏差，就可能会引起广大的战火。所以命运的关键。 关键还是在于人怎么去选择。而针对疫情方面呢，二零二一年岁次庚子年的己丑月，在这个月份呢是比较危险的。我们在二零二一年十一月预测十二月的时候啊，预测染疫的数字会飙高。而在很多地方，包含中国，也在十二月的时候有一个突然飙高的趋势。而在新的二零二一年的一月，世界上的疫情依然会攀上一个新的高峰。 但是主要是在病亡的人数在比例上啊，会比过去来得高。也就是说，过去的病亡率我们假设为百分之一，那么在一月的时候啊，就会相对的提高了一些。那这个比例啊，是按照各国的病亡率的差异为主，所以它并不是说一定到哪一个百分点啊，这个各位要去注意。而虽然在阳历一月啊，各国的疫苗啊也正紧锣密鼓的不断的制作以及施打。 但是染疫的速度啊，还是略胜了一筹，加上冬季啊，本身就是对肺病是一个很大的危害，所以在整体的变化之中啊，针对肺部与呼吸道疾病就会变得比较严重，而新冠病毒又刚好是肺部方面为主要的感染发病区，所以啊，这个对世界上来说啊，是一个针对冠状病毒上的黑暗时间。但是只要能够熬过这个月。 在下次节气交换为立春的时候，就会很明显的各国的疫情都会和缓过来了。而除了冠状病毒之外啊，要注意跟小心的是，可能会有更明显的动物性疾病会开始产生。当然，从十一月开始就有这样的征兆了，但是它规模并不会很大，但是容易传出来了。某些地区的禽畜类开始会有传染病的风声，这个时候啊。 如果是畜牧业的朋友，你要格外注意自己的农场有没有做好卫生管理，或是防疫的针剂有没有按时跟按量的来施打，这就是非常重要的一环。很多的瘟疫啊，都是从小病开始的，例如新冠肺炎，它发现的时候啊，明明知道它是一个高传染度的疾病，但很多国家都等闲视之，所以到了最后就变成了世界性的疾病，而难以挽回了。防微杜渐，有新冠肺炎在前。 后面有动物性疾病要十分注意了。而在经济方面啊，在这个时候啊，受到了疫情的影响，无论是在中国或是在欧美，所有经济活动都会受到一定程度的压抑。但是比较不一样的地方是，亚洲的地区，尤其是中国，在经历了二零二零年的防疫战役之中，所以基本上虽然仍在警戒的时候，但是整体上。 经济的运行都还优于世界各地，还能保有一定的经济维持程度。但是其他的国家因为网络化的程度并没有比亚洲高，所以整体上只要是不能出门或是不方便出门，经济就会受到影响。但是日韩中港台部分就比较没有这个问题，缺什么网络上都买都买得到，物流也相对成熟，所以整体来说啊，亚洲会强于欧美，这是可以确定的发展。 而在东南亚部分呢，就处于比较尴尬的部分了，因为东南亚的网络化并没有太深，而疫情又还有余威，所以整体上的发展呢就会比较尴尬。但是基于世界跟社会的需求面还是没有停歇，所以整体的经济啊会处于一个比较低回圈的状态，也就是说不至于停止，但是也不会太兴旺，所以说可以算是一个低档，但是不会导致社会经济脱轨的发生。 总而言之，言而总之，二零二一年的一月份可以说是让我们从深夜的黑暗时刻到了黎明前的一刻。最后，老师还是可以针对个人做一个建议，就是财务上，我们必须要谨守的是存钱、存钱再存钱；对于行动上的进修、进修再进修，这都是非常重要的。为什么？因为二零二一年的下半年是一个。 必须要紧紧抓住的大好时间，老师已经找了半年多告诉你这些事情了。而当龙井来到，如果你把握不好，或是没有足够基础把握，那就是你的业力太深，或是你造化不够多了。感谢大家今天的收看，下一集我们来谈谈十二生肖的六月运势解析。我是陈老师，我们下次见。